नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे वेरीफाइड कराएं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और सिल्वर बटन को अगर कैसे मिल सकता है आपको तो क्योंकि मुझे सिल्वर बटन मिल चुका है जो आज मैं खोलूँगा और मैं इसको बताऊँगा भी आप इसको इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपको उसको वेरीफाइड कराना है तो उसके लिए आपको वन लाख सब्सक्राइबर मिनिमम चाहिए जो कि रियल सब्सक्राइबर होने चाहिए और अगर आपके वन लाख सब्सक्राइबर हैं तो आप उसके बाद फर्दर स्टेप में जा सकते हैं आपके चैनल में जीरो स्ट्राइक्स होना चाहिए कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं होना चाहिए कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए गुड स्टैंडिंग होना चाहिए ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपके है कि नहीं है इसके बाद आपको जो गूगल प्लस का अकाउंट है आपको अपने यूट्यूब के अकाउंट को गूगल प्लस अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा कनेक्ट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी होनी चाहिए अगर आपके नाम से है और या अगर आपका किसी फर्म के नाम पे है तो आपके उसका लोगो होना चाहिए सेम आपके गूगल प्लस अकाउंट में भी चीज़ें दोनों सेम होनी चाहिए अगर आपके पास इसके बाद अगर है ये सी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं तो आपको एक सपोर्ट जो है गूगल यूट्यूब का आप उस पर जाके उनको ईमेल कर सकते हैं मैं लिंक नीचे डाल दूंगा आप उस लिंक पे क्लिक तो करेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर साइड में एक बार दिखेगा उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा अगर आपको ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा दैट मीन्स अभी आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते और अगर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है तो आप ईमेल पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे ईमेल लिखिए कि आपका आपकी ये जो फर्दर ऐसा चैनल है और चैनल में आपका एक लाख सब्सक्राइबर हैं और आप ऐसे वीडियो बनाते हो ये सब चीज़ आप उसको बता दीजिए कीजिए और आपको वेरीफाई कराना है और मैंने सेम चीज़ किया था और मैंने मेरे को मैंने ईमेल कर दिया उनको और अगले दिन मैंने देखा कि मेरे को उनका रिटर्न ईमेल आया और मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो चुका था मतलब सब्सक्राइब सॉरी वेरीफाइड हो चुका था तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा बेनिफिट तो सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है बट येस आपको एक अच्छी चीज़ लगता है कि आपके चैनल के आगे एक टिक मार्क रहता है आप जब भी किसी को कमेंट करते हैं तो उसमें वेरीफाइड का निशान आता है राइट का निशान आता है इससे ये चीज़ आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके न नाम का कोई मिस नहीं कर सकता आपकी सेम प्रोफाइल बना के नाम लिख के कोई किसी को मैसेज करेगा तो आपका मैसेज अलग दिखेगा कि इट्स वेरीफाइड आई से आपका मैसेज हो रहा है सेम मेरे इंस्टाग्राम भी वेरीफाइड हो चुका है फेसबुक भी वेरीफाइड हो चुका है अगर आपको इंस्टाग्राम पे वेरीफाई वेरीफाई करना है तो आपके अकाउंट में जाना है आपको वहाँ पे भी सेटिंग में लिखा रहता है कि वेरीफाई के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए अपनी डिटेल बता दीजिए उनको अपनी आईडी फोटो आईडी देना रहेगा आपको वहाँ पर दे दीजिए तो अगर उनको लगता है कि आप जेन्यून पब्लिक फिगर हैं तो आपको वो वेरीफाई कर देंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक सेम आपको इन सब के लिए कहीं भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई आपको बोलता है वैसा पैसा लगेगा तो इट्स रॉन्ग आपको इनके लिए पैसा नहीं देना पड़ता दूसरी बात आप आफ्टर वन लाख सब्सक्राइबर आपको एक सिल्वर बटन मिलता है जो मुझे मिल चुका आज मैं खोलने वाला हूँ वो ये है मेरा यू से आया है और ये सिल्वर बटन है तो इसके लिए भी आपको सेम उनको बताना पड़ता है कि आप सिल्वर बटन के लिए अप्लाई सेम उसमें आपको सिल्वर बटन के लिए अप्लाई करना रहता है तो सिल्वर बटन के लिए आपको उनको बताना पड़ता है कि आप सिल्वर बटन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और जब आप बटन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको पूरा चैनल को चेक करेंगे कि येस यू आर एलिजिबल उसके बाद वो आपको एक लिंक देंगे और आपको एक आईडी कूपन देंगे वो आपको कूपन आईडी फिल करना रहेगा आपको अपना एड्रेस और सब कुछ डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये सिल्वर बटन वहाँ से यू से कुरियर होके आ जाएगा इसमें आपका नाम भी लिखा रहेगा जो कि क्लियर नहीं दिख रहा है इस विनीत गुप्ता और बहुत अच्छा लगता है सिल्वर बटन सेक्सी सब बटन तो अगर आपको लगता है कि आपका चैनल सब्सक्राइब एक लाख के ऊपर हो चुके हैं और आप सिल्वर बटन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा स्टेप है इसके लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है तो स्टेट यून with me doctor Avneet Gupta और do subscribe and follow me on Instagram Facebook stay यून बाय